Dhjetë tërmetet më vrastare të historisë së njerëzimit. Përparimi i teknologjisë dhe mënyrave të ndërtimit ka bërë që njerëzimi t'u paraprijë me më pak pasoja fatkeqësive të mëdha si zjarret, përmbytjet, stuhitë, por, tërmetet mbeten ende të paparashikueshme. Sidoqoftë, numri i njerëzve që humbin jetën nga tërmetet është disa herë më i vogël krahasuar me të shkuarën e largët. Qendra Kombëtare Amerikane e Gjeofizikës ka përpiluar një listë me tërmetet më vrastare të historisë së njerëzimit në botë. Tetëqind e tridhjetë mijë të vdekur në Kinë, një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë. Njëzet e tre janar një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë Provinca Shanxi në Kinën Qendrore rrafshohet nga një tërmet që shkencëtarët hamendësojnë të ketë qenë i magnitudës tetë të shkallës Richter. Rreth njëqind qytete shkatërrohen në një zonë prej të paktën tridhjetë e pesë mijë hektarësh. Dokumentet arkivore të Perandorisë Kineze dëshmojnë për rreth njëqind mijë viktima vetëm nga shembjet, ndërsa rreth shtatëqind e tridhjetë mijë të tjerë humbën jetën si pasojë e të ftohtit dhe urisë. Treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë të vdekur në Haiti, dy mijë e dhjetë. Dymbëdhjetë janar dy mijë e dhjetë, kryeqyteti i Haitit Port-au-Prince tronditet nga një tërmet i magnitudës shtatë të shkallës Richter. Dëmet janë të jashtëzakonshme. Rreth tetë, pesë miliardë dollarë humbje dërrmojnë ekonominë e vendit duke shtrirë rëndë varfërinë. Ende mbetet në diskutim numri total i viktimave. Qeveria e Haitit raportoi për të paktën dyqind e njëzet mijë të vdekur vetëm si shkak direkt i lëkundjeve, ndërsa një numër prej rreth njëqind mijë të tjerë si pasojë indirekte. Dyqind e shtatëdhjetë mijë viktima Gansu, Kinë, një mijë e nëntëqind e njëzet, Ishte gjashtëmbëdhjetë dhjetori i vitit një mijë e nëntëqind e njëzet kur shtatë provinca qendrore të Kinës u tronditën nga një tërmet i magnitudës tetë, tre të shkallës Richter. Shkatërrimet ishin të llahtarshme, me çarje të mëdha toke dhe rrëshitje të forta dherash, duke lënë të rrënuara dhe totalisht të izoluara zona të thella, teksa pasgoditjet vijuan për tre vite me radhë. Autoritetet raportuan për qindra mijëra të lënduar me një bilanc prej rreth dyqind e pesëdhjetë mijë humbjesh, ndërsa periudha e ftohtë e dimrit la viktima të tjera. Dyqind e gjashtëdhjetë mijë të vdekur në Turqi, Siri dhe Liban, njëqind e pesëmbëdhjetë. Rrënojat e qytetit antik Antioch, sot Antakya, Turqi, dëshmojnë për një tërmet të jashtëzakonshëm të ndodhur më trembëdhjetë dhjetor të vitit njëqind e pesëmbëdhjetë pas vdekjes së Krishtit, të cilin shkencëtarët hamendësojnë të ketë qenë i magnitudës shtatë, pesë i shkallës Richter. Kjo është një nga zonat më të goditura në Turqi nga tërmete të tmerrshme gjatë dy mijë vitet e fundit. Lëkundjet shkaktuan dëme të jashtëzakonshme dhe humbje të mëdha njerëzish, aq sa qyteti u braktis ndërsa shekuj më vonë, një tërmet tjetër e rrënoi tërësisht. Vala e goditjeve dëmtoi qytetin Apamea, Siri, dhe Beirut, Liban, ndërsa një cunami me dallgë disa metra të lartë vrau qindra njerëz në portet e jugut. Studime për kohën kanë nxjerrë si shifër të hamendësuar se të paktën dyqind e gjashtëdhjetë mijë njerëz u vranë nga pasojat e atij tërmeti. Dyqind e pesëdhjetë mijë të vdekur Turqi, Perandoria Bizantine, pesëqind e njëzet dhe gjashtë. Më njëzet maj pesëqind e njëzet dhe gjashtë një tjetër tërmet i jashtëzakonshëm shkun qytetin Antioch, sot Antakya, Turqi. Hamendësohet të ketë qenë i magnitudës shtatë të shkallës Richter. Fatkeqësia ndodhi gjatë vitit të shtatë të të mbretërimit të Justinianit të Irë, teksa të gjitha ndërtesat e qytetit u rrënuan. Shpëtuan vetëm shtëpitë në zonat kodrinore, por për nëntë ditë qyteti u godit edhe nga një zjarr i furishëm që u ndihmua nga era të forta. Paslëkundjet vijuan për të paktën tetëmbëdhjetë muaj, ndërsa numri i viktimave hamendësohet të ketë qenë rreth dyqind e pesëdhjetë mijë. Dyqind e dyzet e dy pikë shtatë gjashtë nëntë viktima Tangshan, Kinë, një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë. Pavarësisht studimeve për një zonë tejet sizmike, shumëkush i kishte anashkaluar standardet e ndërtimit në provincën Hebei në lindje të Pekinit. Ishte njëzet e tetë korrik i vitit një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë kur në këtë zonë një tërmet i magnitudës shtatë, gjashtë të shkallës Richter rrafshoi tetëdhjetë e pesë të të gjitha ndërtesave. Autoritetet raportuan zyrtarisht dyqind e dyzet e dy pikë shtatë gjashtë nëntë viktima, rreth njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë të lënduar dhe mbi dy miliardë dollarë dëme. Studimet e thelluara për arsyet e vdekjeve masive nxorën si përfundim faktin se shumica e zonave të banimit kishin ndërtesa kryesisht vetëm me tulla, pa kolona apo trarë përforcues. Dyqind e tridhjetë mijë viktima Gyzndxha, Azerbajxhan, një mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë. Shpesh historia e përmend si tërmeti Ganja, por shumë pak dokumente apo dëshmi konkrete historike ka për atë çka hamendësohet të ketë qenë një tërmet i magnitudës shtatë shtatë të shkallës Richter në kufinjtë e Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë së sotme. Hulumtuesit flasin për një tërmet me pasoja të jashtëzakonshme, aq sa të paktën dyqind e tridhjetë mijë persona mund të kenë humbur jetën. Nën pushtetin e Perandorisë Selxhuke, viktimë e tërmetit thuhet të kenë qenë dhe dy fëmijët e Perandorit Qara Sonqar. Dëmet e mëdha njerëzore u kthyen në avantazh për mbretin Demetrius I i Gjeorgjisë, i cili e plaçkiti disa herë qytetin e Gyzndxha duke e zhveshur nga pasuritë antike. Dyqind e njëzet e shtatë pikë tetëdhjetë e nëntë nëntë viktima Sumatra, Indonezi, dy mijë e katër. Ishte njëzet e gjashtë dhjetori i vitit dy mijë e katër, kur një tërmet i magnitudës nëntë, tre të shkallës Richter shkundi veriun e brigjeve të Sumatras, në Indonezinë Perëndimore në Oqeanin Indian. Lëkundjet tronditën katërmbëdhjetë vende teksa shkaktuan disa valë me cunami nga pesëmbëdhjetë deri në tridhjetë e pesë metra. Në total dyqind e njëzet e shtatë pikë tetë nëntë nëntë njerëz humbën jetën nga një energji tërmeti ekuivalente me lëshimin e një pikë pesëqind bombash atomike si ato të hedhura në Hiroshima në Luftën e Dytë Botërore. Shkencëtarët hamendësojnë se tërmeti i Sumatras mund të ketë nxitur aktivitete të tjera sizmike që pasuan vitin dy mijë e katër. Përballë një fatkeqësie të këtyre përmasave organizatat botërore nisën një fushatë ndihmash humanitare duke kulmuar me një total prej katërmbëdhjetë miliardë dollarësh donacione. Dyqind mijë viktima Damgan, Iran, tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë Ishte njëzet e dy dhjetori i vitit tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë kur rajoni verior i Damganit në afërsi të Detit Kaspik u trondit nga një tërmet i magnitudës shtatë, nëntë të shkallës Richter. Një zonë prej treqind e pesëdhjetë kilometrash katrorë u rrafshua totalisht me dhjetra qyteza që numëruan dhjetra mijëra të vdekur. Numri i viktimave hamendësohet të ketë qenë rreth dyqind mijë. Kjo shifër mbetet e diskutueshme, por raportime të kohës bëjnë të ditur se pasgoditjet vijuan për të paktën dy vite. Qyteti më i zhvilluar i rajonit, Sahre Qumis, u dëmtua aq shumë sa pas këtij tërmeti u braktis totalisht. Njëqind e dyzet e dy pikë tetëqind e shtatë Viktima Tokio, Japoni, një mijë e nëntëqind e njëzet e tre Ishte data një shtator një mijë e nëntëqind e njëzet e tre kur Tokio u kaplua nga një tërmet i jashtëzakonshëm i magnitudës shtatë, nëntë të shkallës Richter, që mendohet se zgjati të paktën pesë minuta. Lëkundjet ishin jashtëzakonisht të forta, sa në Kamakura, rreth gjashtëdhjetë kilometra larg, zhvendosën me rreth gjashtëdhjetë centimetra statujën e Budës, që peshon njëqind e njëzet e një ton.